assalomu alaykum hozirgi oda xolis videoni oxirgi qismida sizlar bilan oda xolisi o'sha yasagan elementimizni photoshop qilishni ko'rib chiqamiz yana mana bu fayllar tayyor bo'ldi man renderni boya bir marta to'xtatdim sababi mana bu yerda ham detalim qolib ketgan ekan bo'yalmay keyin mana denoiz e, displacementni olib tashladim chunki displacement bilan sakkiz soat ko'rsatib yubordi o'shanga e, uni to'xtatdim bo'lishuv boshqa bunaqa o'zgartirish bo'lgan faqat mana buni glossinisini o'sha ko'tarib qo'ydim shunisi bor ho'p hozir bizada anaqa element turibdi lightmix interaktivga kiradigan bo'lsak anaqa holat bizada paydo bo'ladi biz save all bosamiz new folder bosamiz bu yerda jpeg deb ochib qo'yaman va jpeg qilib maniki save qilaman buni kutamiz بالاتر xolos hal bo'ldi hop bu bizani xudo xohlasa bugungi e, qilgan ishimizni nomi mana shularni eshitib qilib yubordik birato'la xo'sh interaktiv lightni mix solaman tashlayman bu yoqqa tashladim endi buni ustiga hammani qolgan o'sha rasmlarni tasib chiqaman hop uh, direct uh, reflect refract translucency mana shularni dastlab chiqamiz xudo xohlas bloom hop bular tushdi xo'sh yana bizlarga kerak bo'ladigan nimalar bor ekan boshqa a ah, text bor ha text ham tashishimiz kerak okey teksnapni teksnapdan multiply multiplay boshlayman endi qaranglar biza hozir e, interyer qismida qanaqa yo'ri ishlatishimiz kerak emas shu sababdan ham biz lumglarni ham ichki qismlarni ham bu soyalarni o'chirib tashlayman yaltirashlarni smart objektdan o'chirib bo'lmaydi deyapti buni qaranglar antdan bosib turib rasterize layer bosib yuborasizlar bu yerda o'chirib yuborasizlar bu tomonda ham shunaqa misol hozir agar buni mana shunaqa holatda qoldiradigan bo'lsanglar sizlarda yaltirab qolib ketadi o'chirib yubordinglar bunga skrin berasizlar ho'p bundan keyingisi translusency ekan bunga shundoq skrin bera olasiz chunki bu hech narsani o'zgartirmaydi ho'p refrakt bunga ham skrin berib qo'yasizlar reflect e, reflekt bunga ham skrin berasizlar yana bizlar ham direktga kelyapti direktga ham skrin berasizlar skrin skrin skrin skrin hammasiga berib chiqdik mana bunaqa yorug' narsa paydo bo'ldi boshida mana bunaqa rasmida endi hozir mana bunaqa rasm paydo bo'ldi hop directda e, ham misol directda reflektda ham ikkalovida hop rasterize bo'lamiz. qilamiz misol ana bitta bizda hech qanaqa bitta chiroq bo'lishi kerak emas chiroq bo'lishi kerak emas bo'lgan joydan mana o'chirib tashlaymiz bu tomondan o'chirib endi bu tomonni ham o'chirib yuborsak hop mana bunday holat bizda yuzaga kelyapti hop o'zimni direct hozir bu yerda ishlatmasa ham bo'ladi hop directni o'chirib tashlasa ham bo'lar ekan direktni o'zim tanlatirib o'chirib olaman reflect reflect nimani o'zgartiryapti hop unda reflektni o'zini misol mana bu o'sha yuzani o'zida olib qolib qolgan joyda o'chirib olamiz control shift invertni bosasizlar delete bosaverasizlar hop mana bu tomonga keladigan bo'lsak bu yoqda lasso degan element bor hop polygonal lasso o'shanda mana qovurg'asini e, o'zini tanlab olasizlar ana tomondan mana tekislab o'chirib yuborasizlar ana tomonni ho'p mana bu holat bizni rejaga kelyapti ya'ni ichkari tashqari yorib ketyapti ichkari dadarasi kelyapti ho'p mana e, reflektni boshqatdan tashlayman manimcha tekshirib olaman birinchi tashlashdan oldin qanaqa holatga tushyapti Hop. Reflektor bizada faqat ana bu yuzala kerak, ya'ni tepa tomon kerak emas. Shu soatda ayyorni ishlatamiz hozir. Screen beramiz bunga. Qarang. Mana eskisini o'chirib yuboraman. Hop, mana videoni rekorderlarning anaqasi xalaq beryapti, toolbari. Ho'p, mana. Endi ana bu tomonni olib tashlaymiz. Misol, aynan mana mana shu qismdan deyman. Tepasini olib deb aytaman. Misol, bizada o'sha qism mana boshlansin mana. non ci rasterize beramiz birinchi unda chertashimiz hop hamma bu tomonlarga bo'lsa anaqa жесткий bo'lib qoldi to'g'rimi buni hozir sizlar bilan ayyorlik yo'li bilan hal qilsak bo'ladi hatto maska degan narsa bor hop faqat maskani hozir olishimga mana bu to'lbar xalaqit berar ekan hop maskani boshqachasiga tanlash qanaqasiga tanlasam bo'ladi layer o'zini tepaga ko'taraman To'g'ri, mana slayer slay o'zim sal teparoq ko'tarib olsam, mana bu narsa menga kerak. Mana propertydan tepaga qo'yib tura olaman. Hozir ham tanlashimga qulay bo'lishiga. Ha, yoqamiz. Tanlaymiz brashni. Brashda masalan ham soft round ko'tasizlar. И mana bitta misol o'sha qora bo'lib turgan joyi bo'lsa, mana bunda yo'l o'zorasizlikka uch marta mana. Navbat tomondan ham shunday yo'l o'zorasizlar. bilinayotgani ya'ni rostlar reflektivlar ham ishlayapti ani ham ishlayapti нормальный bo'ldi faqat endi bu opacitisini kamaytirishni misol o'ttiz foiz okey refrakt refraktda ham shunaqa o'ttiz foiz berasizlar o'ttiz yo misol o'ttiz besh undan katta bermanglar misol katta beradigan bo'lsanglar ishinglar buzilib ketib qoladi mana bularda ham xuddi shunaqa translucensiyda ham o'ttiz o'ttiz besh okey bloomgler hop bloomgler bizada faqat ham tashqarini o'zi ishlayapti bunga ham shundan o'ttiz o'ttiz beshlik beramiz o'ttiz deylik. hozir mana masalan qirq ming hop textnap textnapimizni bizada ham qora chizuvlarni ajratib beradi bu bizada misol kattaroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi hozir yuzda qoldirdim Ctrl shift alt yana bosaman yana filtr bosaman hozirga kiritib high pass beraman bunga high pass nima qilib berishini oldin sizlarga ko'rsataman overlay beraman birinchi bunga qaranglar high pass bilan haypassiz ya'ni rasmni sifatini cho'tkisini ko'tarib beradi ho'p buni qildik bundan keyin man yana ctrl shift alt yana bosaman и mana bitta misol bizada kamera ro filtr degan narsa bor bosadigan bo'lsanglar sizlarda endi man degani instrumentlar yo'q bo'lganligi uchun sizlarga mana shu народный e, способ deydimi xalq tavobatidan foydalangan holatda ko'rsatib berishga harakat qilaman mana o'ttiz misol qirq okey highlights kerang kerak emas buni ko'rib chiqasizlar juda bu sal keramasroq narsa ekan minusga qarab yozamiz hop shadow shadow mana sal mana уже ishlatsak bo'ladi kontrastliga mana javob beradi hop o'ynaymiz whites agar buni hammasini misol hamma qiladigan bo'lsanglar уже buzilib ketib qoladi o'shanga tekshirib tekshirib e, qilish kerak mana agar sizlarga neytral rasm kerak bo'ladigan bo'lsa bilakisizsa ham orqaroq qaytarasizlar agar bir e, kontrast ko'p ko'proq bo'lishi kerak bo'lsa unda e, qorani qoraga oq oqqa qarab yaqinlashtiradigan bo'lsanglar shu kontrast e, kelib chiqishni boshlaydi manga hozir neytralroq rasm kerak taxminan ho'p tekstura kerak emas u bizada misol bunaqani oshirib tashlaydi manzaramiz bo'ldi temperatura endi misol xohlasanglar issiqroq xohlasanglar sovuqroq qilsanglar bo'ladi man nolda qoldiraman customda qolyapti hozir shunday hop curve curve masalan umumiy mana obyektni o'sha nagasini boshqarishga yordam beradi bizga curve kerak emas o'chirib qo'yamiz bitta reset uh, splits reset regions okay bu bizada mana oxirgi natija bo'lyapti mana anaqa mana anaqa bor e, endi qaranglar man o'zim undan boshqa o'zim ishlatadiganim bor yozib olsanglar yozib olinglar nikkal leksin oldin tekinida man tekin paytda yozib olganman o'shanda mana anaqa bo'ladi mana hozir ham update kelyapti update qilayotganim yo'q later bosib qo'ygan bo'ldi ho'p mana bu misol o'zidan har xil presetlar bor to'g'ri o'zinglar qilasizlar hamma presetlarni o'zida misol o'sha ishlatishingiz mumkin bo'lgan funksiyalar bor masalan man hozir oxiri ishlatayotganim mana shu o'n bir o'n birli ekan kontrastni qilib chiqarishgan o'n bir neytralnigi bir yuz yigirma uchli ish qilib shunaqa tekshirib tekshirib ko'rinadi ho'p endi hozir man bundan oldin direktni ham qo'sholmoqchiman chunki direktdan past tomondan bir ko'karib turgan osveshение kerak bo'lyapti mana shu holatda tushirib olaman buni direktni hop ko'karib turgan освещение domi masalan tepa tomonni yana o'chirib tashlayman o'sha aynan ko'kargan joyidan boshlayman mana buni o'chirib tashlashni bilasizda mana bitta misol rasterize layer bosasizlar birinchi o'chirib endi yana переход yumshashiga maska beramiz mana bitta kistichkaga o'tib turib o'sha soft roundda turibdi mana mana shu kistikani o'sha rozib tashlaymiz mana bitta qora joylarga e'tibor bermanglar qora joylar umuman ishlamayotgan e, joyligini bildiradi agar mana kechikani yana ham razmerni kattaroq qilib nima qiladigan bo'lsanglar ishinglar yana ham osonlashadi mana ho'p qilib oldik normaldan misol skrin o'tkazib qo'yasizlar mana usizu bilan уже mana bizda anaqa effektdan paydo bo'ldi ho'p endi bizga misol bu yoq tomonda kerak emas tashqarisi kerak emas bizga tashqarisi o'shaning uchun tashqarisini ham o'chirib tashlayman sal уже на освещение камеот. Коротко янади. Mana pastimizda уже ko'kimtir e, effekt paydo bo'ldi o'sha rasmdagidek. Hop, Ctrl Shift Alt E. filtr nick collection beraman endi bunga O'sha ko'kimtir effekt уже olganimdan keyin. O'n bir mana masalan. OK basaman. manda hozir litsenziya o'sha tekin versiya yozilgan payt e, bo'lganligim uchun manda hozir ikkita uchta ustma ust tashib tashlaydi mana уже bittasini tashladi endi hozir ustiga yana ikkita keyin yana uchinchisini tashlaydi o'sha ikkita kerak emasini o'chirib tashlash kerak bo'ladi masalan buni o'chirib tashlayman mana mana bunga misol o'ttiz foiz yo qirq foiz beraman masalan shunda bizada rasm mana bunaqada mana bunaqaga keldi ya'ni sifatini o'zi solishtirib ko'rsanglar bo'ladi mana yomon emas xudo xohlasa natija bu bitta rasm o'zi bo'ldi ya'ni bizada bunaqa rasmlar uchta hop buni yana new folder qilib post qilib olaman jpeg okey buni yopaman hop save qilib qo'yaman postlamtga okey endi bizada ikkinchi rasm bor ikkinchisini alohida save qilmadik load bosamiz boya sizlar bilan save qo'ygan anaqalarimiz e, endi ishlaydi mana lightmix ikkimizda bor mana lightmix ikki ham osoni chunki ikkalovi ham ishlagan bo'libdi hop save all jpeg hop bu yerda ham jpeg save replace core ham ha replace core deymiz okey ancha kutamiz bo'ldi mana save bo'ldi jpeg ochamiz hop endi boshlayotganlar aynan mana shu fayldan boshlasanglar asro bo'ladi sizlarga hop bizada direct reflect refract translucency hmm, yana text map kerak bo'ldi bloom glare olib turib mana tashlaymiz ustiga mana hammasi tushdi normalda misol multiplayga o'tkazaman man bularni hammasini skringa o'tkazib qo'yaman уже yonib ketyapti ko'ryapsizlar o'ttiz foiz berib qo'yasizlar menga mana bunga misol o'ttiz foiz yo qirq foiz bersanglar yo e, bu yuz foizga qaror qilsin bunaqa tekst napimizni ho'p endi bunday xuddi shu amalni takrorlaymiz filtr birinchi haypasi beramiz okey overlay yana qilamiz va man yana shu o'zimni kolleksiyamdan foydalangan holatda to'g'irlab olaman okey nik kolleksiyamda pro kontrast bilan kontrast kontrast hard berilgan ishni yana kontrastini ochib ko'rsatib berish kerak ya'ni jamunchalik darajada emas har holda nimani bu yerda bir o'ttiz o'ttiz besh foiz beramiz 40 foiz berdik mana normalniy Allah xohlasa save post misol bizada 2 bat. k k Ctrl save post 2. save yopamiz bunu. Xo'p, endi bizada uchinchisi ya'ni tunni kifoyatni loyni bosamiz ampdan Xo'p, tun miksimiz bor mana Mana mana tashlab oldim Xo'p, save all jpeg replace qilayman replace qil xo'sh Ajektamiz. save bo'lgandan keyin qana o'chiramiz Xo'p. Hem de bize hem de interaktif light mix'imiz var hem de. Direct, bloom, reflect, refract, refract kelimesi. Direct, direct degan test karşısına turaveramiz. Bloom degan test karşısına turaveramiz. Translucency Hani. Hemen map. Mana hammasidan tashqaridagilarni o'chiraveramiz endi. boya ichkarisini o'chirib chiquvdik endi tashqarisini o'chirib chiqamiz hop buni multiplay beramiz mana bu yerda skrin beraveramiz hop bularni hammasini rastrays qilaman ham yuzani tanlayman mana bu yerda bizga kerak bo'lmagan yuzani mana bu yerda olib qolaman faqat mana bu joyni olib qolishim kerak alt bosib turib mana bu yerda misol o'chiramiz hop hammasi bitta bitta o'chirib chiqishimiz kerak ko'ryapsizlar o'zgarishchi mana holat mana bizda yuzaga keldi hop endi bularni hammasi o'sha masalan skrin berganmiz bularni hammasini kamaytiramiz o'ttiz foiz yo o'ttiz besh foiz masalan qirq foiz berdim bu umuman olganda shu ellik foizgacha olib chiqsa ham bo'larkan mana qanaqadir mana effekt bot ko'rayotgan edik hop filtr yana high pass okey overlay filter nick collection color effects pro Okej. Okay. unga misol bitta sloy o'chirib yuboramiz a misol qolgan sloyni unga ham o'ttiz foiz shu mana bizada типа o'sha referensga o'xshagan ish paydo bo'lib faqat mana bu hypasimiz kuchayib ketib qolgan shuni hisobiga ham bir shum ko'payib ketib qolgan hozir denoizerlar ishlatsanglar bo'ladi man denoiz qilganim yo'q umuman rasmni mana shu anaqalari bilan turishiki hop bo'ldi olganda ish bittada xolos save all post misol uch bo'lyapti bizada uch okey save 3 o'zdi ho'p bo'ldi xudo xohlasa ish bitdi xudo xohlasa sizlar bilan yana keyingi masalan marafonlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling ha aytgancha bu marafonni olinishida katta bizga yordam berganlar bor ho'p hasan akani nevarasiga alohida rahmat aytmoqchi edim yana shu o'zim do'stlarimga misol shu поддержка qilib turgan rahmat sizlarga alohida xudo xohlasa sizlar bilan yana yangi e, video marafonlarni olish nasib qilsin inshaalloh ho'p hammaga rahmat ko'rganingizga agar muammolar chiqadigan bo'lsa yozib yuboringlar xudo xohlasa qo'ldan kelgancha qarashib yuboraman o'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam ancha qo'lim chiqib ketib qolibdi vizualizatsiyadan o'shanga aytib yurmaysizlar cho'zilib ketib qoldi